Salut! Astăzi este despre a dicta, care în dicționar este a impune ceva în mod categoric. Cine își dorește să primească dictări? Cred că nimeni. Adică uh, copiii, de exemplu, de after de la mine nu își doresc dictările, au și note destul de micuțe și m-am gândit să vin informații. O să-mi scrie în privat și îți dau eu câteva jocuri și exerciții în care poți să-l înveți și poate să preia de la noi adulții un anume ritm. Pentru că, de fapt, asta e problema. Copilul nu poate urmări, nu poate intra în ritmul adultului. Așa că să transformăm totul într-un joc și copilul va reuși să țină pasul cu dictarea. Ciao!